balak kang kumaliwa, kumanan, sa malayo pa lang, kumaliwa ka na. At kumanan ka na para hindi ka makadamay ng iba. Kasi pag bigla kang kumaliwa, ay may madadamay ka boy. Lalo na pag yung mga katabi mo ay mabibilis, bis na eh, hindi magkakos ng disgrasya, eh magkakaroon ng disgrasya dahil sa katangahan mo. tayo so traffic ngayon sa ano sa exit sukat exit ano ba motor yun? ingay yeah malapit na. Let's go into the forest. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, sa kalsada eh kamote ka kung magpapatanga-tanga ka sa kalsada wala dapat focus ka presence of mind pag nagda-drive ka presence of mind hindi kung ano hindi kung sino-sino yung iniisip mo kung ano-ano piniisip mo Diyan nagkakaroon ng isang disgrasya. O, oh, di ba? oh, presence of mind malayo pa lang nagbe-break ka na oh di ba kaya, kaya nga presence of mind eh kasi kung hindi ka nag iisip pag nagda-drive ka eh kamuti ka bago mo gawin yung isang bagay kung i-overtake ka siguraduhin mo siguraduhin mong makakalusot ka pero pag alanganin ka wag ka lang tumuloy boy 1.6 yun oh, katulad niyan diba balak kang kumaliwa, kumanan, sa malayo pa lang, kumaliwa ka na. At kumanan ka na para hindi ka makadamay ng iba. Kasi pag bigla kang kumaliwa, ay may madadamay ka boy. Lalo na pag yung mga katabi mo ay mabibilis, bis na eh, hindi magkakos ng disgrasya, eh magkakaroon ng disgrasya dahil sa katangahan mo. Ganun yun. Kaya eh, pag nagda-drive, sa mapasasakyan man o sa motor, bike lalo na sa mga nagbabike eh, napakadelikado niyan yan oo oh, diba malayo pa lang alam mo na paliko ka na alam mo ano ka na alam mo na kung saan ka pupwesto dapat huwag kang pupwesto sa pinakagilid dapat dito ka sa pinakagitna kag kakagliliko na oh di ba oh oh di ba oh di ba hindi alam kung saan pupunta daming mga buwisit sa kalsada eh yan yung mga nagpapatraffic dito eh oh ang terminal dito eh